Yo, what's up mga teachers? I'm Kenji Amata here. Ang gagawin natin vlog yun ay creating my friend baby photos. Nagbibigay sila ng 6 photos, yung iba hindi. Wala mga baby photos. Let's start mga teachers. Let's start. 3, 2, 1. At mag 2am challenge ako bukas. Mag-request kayo ng mga gagawin ko. Request kayo sa baba at pupusuan ko. Let's start first pick at re-rating ko. Wait lang. Title ulit. Rating my friends, baby photos. Let's start. First pick, yung last week, nag-vlog din ako ng rating my friend. First pick, kay Nikki Asim. Ito, yung baby pick niya. Mamaya, edit ko, lagay ko ang pick. Diyan. <laughs> Yan, first pick ni Kiasim. 2013 to o 14. Di ko alam. Age ni Nikki ngayon, 14. Kaya kami. Siya ay February ako June. Mas siya ng month. Ito, rating ko ay 8 over 10. Ito. Yung pader, pink. May mga sulat-sulat. <laughs> Second pick, mga kinjeris. Ito, <laughs> kanyang pinsan, si Sh Shana Jason. Ito, lagay ko umaya, Jan. <laughs> ito, ilan siya nito? SM, ang sakay nito, hindi ko alam. Ilan siya nagsakay? Rating ko ay 8.3. 8.3. nice, Shana. Ah, <laughs> si Shana, Diyos ko, pang cute. 3 pick. Ito, Tripic, Alia Permilan. <laughs> Naku po. Ito. Ang cute niya. Naku po. Diyos ko po. Ito, ang mata niya. Plate ko, Alia. At birthday niya bukas. Yay! Mag 30 na siya sa Alia. Plate ko. Dahil birthday mo bukas. 9.5. <laughs> Advance my birthday, Alia. 4. Ako. <laughs> yung fake ko, naku po. 2013 to around 2013. Ito. Hindi ako marunong mag-billiard. Nag-awal Este, nag lang na ang ganyan. Nabulol ako. <laughs> ito, saan nyo napalo? Saya. Yan. Sa akin dito ito na bahay. Noon. Rate ko, 10 para sa akin. <laughs> akin ang peke. <laughs> Diyos ko po. Ito, 5, tip. 5, ito. Large. Pip kay Gwyneth. Ang haba ng buhok. Gwyneth. Angas. 2013 to. Nasa field trip to. Hindi ko alam. Nakaredyo at may hat. Yan. At may bag. Yellow. Rate ko ay 8.9. Malapit na mag 9. 8.9. 6! Guys ba? Oo, oh, tama. Ito, pinaka-cute sa lahat. Diyos ko po. Ay, lahat cute. lahat <laughs> cute. Ito, kay Edlin June Dulaw. Ang cute. Naku po. Mga around 2013 to. O 12. Hindi ko alam. Walang date nakalagay. Rate ko, 9.9. <laughs> Ang nga, 0 to 10 na. Ah. Walang naka 10. 9.9 lang. Ito, last, 7 kay Chris Pril Sinel o Sinyel. Ito, nasa mag-inasal. Ito ang kinakain niya ay Jollibee. Ano tawag dito? Hindi ko alam. Ito, 2013 to. Around 2013. Hindi ko alam. Walang date na naman. Ito. Rate ko ay 9.2. At yan lang po ang ating vlog ngayon. 7 pick si sino yun? Si Crisel, si Crisel, dalawa Crisel, sila dalawa ang nag sinagbigay ng fake. Uh, si Christian, tatlo lang. At yun, at yun pala ang isa. Si, sino yun? Si Kiara. Apat sila hindi nagbigay. Ang 6 nagbigay. Nabulo naman ako. At yan ang ating vlog yun. At thank you po sa nanood. Mag-comment na kayo at anong gagawin ko bukas. 1 to challenge ako, 1 a.m. Magbabalik. 1 a.m. challenge o 2 a.m. Away mga kinyeres, subscribe, like, and share. Bye-bye! Ingat, good bless, magugas na kamay para iwas COVID. Bye-bye! 5 minutes, ako po ang haba.